ပါဠိစွာပါလို့ဥစွာကနမနှုတ်ဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့မေလ American Standard American မှာဆိုတာကဆေလေရပါအာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုတာကဆင်းလာတာဖိုက်ပါပေါ့ပြီးပါပေါ့တော့ကကျွန်တော်တို့အာရခမီဒီယာမှာဒီအပတ်ဆိုင်တောင်ဆနေရရခိုင်တို့စကားဝိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီခေါ်ထားတဲ့ကို Araka Media editor ko tin thwen sen ko khain so topic ke ko re jo than apa awan chon no si sen taung sa tu than pe na upon pa wan pri ke la hi myanmar နိုင်ငံရေးနဲ့ရခိုင်ရောအနာကဲဆိုရီအစီအစဉ်စကားဝိုင်းကိုတောင်းစားဖို့ဖိတ်ပါတယ်ဒီစုနဲ့အကောအလုံးတာလီဇော့ပါကောတာလီဇော့ပါကောတာလီဇော့ပါဟုတ်ပါတာလီဇော့ပါ ဟုတ်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အာရခမီဒီယာကတောင်စားနေကြရခိုင်စကားဝိုင်းအစီအစဉ်မှာဒီနေ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုသုံးသပ်ဆွေးနွေးလောက်ဖိုက်ပါတယ်ပထမကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ကောင်စီကအစိုးရမဖွေးလိုက်ရတဲ့ NLD အစိုးရကို အာနာသိမ့်တယ်လို့ဆိုဆိုအာနာထိမ့်တယ်လို့တမျိုးက pro ဒီစိတ်ကောင်စင်ကထိမ့်လာဆိုရာပုံတရာပြေရင်ဖိုက်တယ်အဲဒီတော့ကစိတ်အောင်စိတ်ကောင်စီလုံနေတယ်လုပ်ငန်းဆိုင်သည်အင်းရက်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဇာလအတိုင်းအတာထိကောင်းကျိုး ဒီဖို့ဒါတော့အတိုင်းတာဒီဆိုကြိုဟင်းဖို့ဆိုစောကိုကျွန်တော်တို့ကိုသိထန်းစင်အနေနဲ့စိတ်ကအမရော support ကိုချောင်းပါပြီးစီလို့ပါကိုသိထန်းစင်ဟုတ်ပါရဲ့ကိုသိမ့်ပဲလာရှိဘယ်မှာမအားလုံးတိကျတဲ့အတိုင်းဖေဖော်ဝါရီလတိုင်းကပေါ့စိုက်တကနေပြီးအာနာကိုငိုကဝယူထဆိုပါလေသို့တော်လေအဘရေဝအာနာသိရင်ဆိုပြီး NLD ကိုတကြီးလေး မပြီးပဲနဲ့အဲတိတ်ယူလခရဲလာဝကြီးအုပ်ပိုက်ဆိုရယ်ရာမောတရာကျော်လာပဲဖိုက်ပါဒီကပေသူလူထူတီဖကလည်းမမတပေလုံးကတခါရောင်းတဲ့လို့သူတို့ကဒီမိုကရေစီရှုံးရှုံးရတယ်ဆိုပြီး NLD ပါတီအာဏာမရလည်းပြဆိုပြီးတခေအကျေဆင်းကြောင်လို့ရှိခဲ့ပါမလားနော်ဆိုတော့လာရှိအနေထားမှာတော့အလုံးတဲလန်ဖိုင်းနေလို့ပြောပါဇိုက်ကောင်စီကလည်းဗမာပေကိုဂုံးပိုင်းကထင်ရှုံနိုင်ပြီကအောက်မှာ ဘယ်လုပ်ငန်းဒီကအစကြောင်တီဥမာဆေရုံတီရပြီးယုံတီကိုသူတို့တိကြာကြာနာလေပဲအောင်မလုံးနိုင်ဖိုင်းနေပါတဖက်ကမလုံးနိုင်ဆိုတော့အမွန်တကလည်းမလုံးပေးပိုက်ထားတယ်လို့အခုယူဆမိပါတယ်ရေမရသူတို့တွေသူတို့ကိုဆဲညံနေပြည်သူတီစာဝဲနေတွေကအစစီကူသားတွေကအစအစသာအရာဥမာကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်တို့မှာတိုက်တက်ကနေပြီး 2018ကနေပြီး2020အတော့မှာကျွန်တော်တို့ရခိုင်တက်တော်နဲ့ဗမာစိုက်တဲ့နဲ့တိုက်ပွဲစိုက်ပွဲဒီဖိုင်နေအချိန်ခါရခိုင်ပြည်သူပြည်သားတွေကိုနေမျိုးစုံနဲ့ဒုက္ခပြီးရောက်ပိုင်ပြီးခရအဖောက်ရသူတို့စိုက်ပွဲမှာဖဲလေးဖက်ဆိုတဲ့ပေါ်နဲ့အင်တာနက်ကအစဖဲပြီးပြည်သူလူထုကိုဒုက္ခပြီးပိုက်တယ်ရောက်ပိုင်ဒုက္ခဖောက်ရခိုင်တက်တော်ကို တနည်းအားဖြင့်သူတို့ချိုးနေဖို့တော့လိုက်ပါဆိုတော့ရပိုင်နှီးမျိုးကိုဗမာပြည်မှာရသူတို့သုံးနေလို့ယူဆပါတယ်ဆိုတော့ဗမာပြည်မှာအခုဘန်ကအစဖေသာထိုးဖို့တော့လူတွေနာရီပေါင်းများစွာတင်စီပြီးထိုးရဆိုတော့ဒီဒီပြအလုံးအစားသားအရာရာယုံဒီကန်ဒီအလုံးတန်ဒီတန်နဲ့ဖိုင်းနေဆိုရှိပါတစ်ဖက်ကလေး CDM ဆိုရင်လှုပ်ရှားမှုကတော့ဖိုင်းနေရတယ်အလုံးအစားဒုက္ခကြားနေတဲ့ဆိုတော့ကလေး site တက်ကလေးမြန်ရှောင်းကိုတခါမတိတကြွယ်နဲ့ ပိုပြီးကဒုက္ခကြအောင်အဲပိုက်ထားရတဲ့ဖော်မျိုးရှိပါတယ်ရင်မလူတိကောင်းကောင်းပိုင်သူတို့ကိုလှန်ဖို့ဆန္ဒပြဖို့အိုဒီခေါ်တီတီဖို့ရပိုင်ဆိုဒီအလုံးမဖိုင်းနိုင်အောင်ဆိုပြီးတမွန်တကကိုနိုင်ဖုံးကိုဖြိုက်တယ်ပိုင်ဖြိုက်နေရတော့ယူဆပါညမယူဆပါကျေးဇူးတော်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါအဲအဲတက်ကောင်စီက တဆောင်ပရိကေတဆောင်တဆောင်ပရိကေတဆောင်တခါစားလို့လုံးနေဆိုဒီကိုတွေးရတယ်ဆိုတော့ကဒီစိတ်ကောင်စီကကျွန်တော်တို့သူတို့ pro တွေအတိုင်းတနိုက်ပရိကေရွေးကောက်ပွဲခေါ်ပြီးမယ်ရွေးကောက်ပွဲပါတီစုဒီမိုကရေစီကိုကြောင်ပါပြီးဖို့ဆိုထားတာဂဝိဂတိကဝတ်တခုကြီးဆိုတော့ကသူတို့သူတို့ pro ဆိုတွေစကားကပရိသူတိအစွာလောက်ထိ yongkrirafuli မယုံကြည်ရလေဆိုဆိုကိုကိုခိုင်ဆို့အနေနဲ့တေချမ်းကိုသုံးသပ်ပြပါဟုတ်ပါရဲ့အကူကဇာဝေဖရိုက်လခလေဆိုကဲလဲဟင်ပမာစိတ်တာကနေပဲကဲသူတို့ရဲ့နေပဲကဲအော်အာနာတိမေဖို့တော်မှနေပဲကဲသူတို့က ထိန်ကျုပ်ပြိနေရအရှင်ဖိုက်တယ်ဇာဖရိုက်ဆိုကဲအင်းနေစန္ဒပရမုန်ဒီဗမာပရအလေဘက်မှာနာဘေကမရရတော့မှာပါမကြနေဘေကတဲ့တူမွေးသနာဒီနာယောနေဘေကပရန်လခုခံကပွေမုန်တီလောက်လာဆိုခါေသူတို့ဒီကလည်းတော့ဗမာစိတ်တတိကလည်းတော့နေပိကဲသူအာနာရာကိုအတွက်တော့ကသူတို့ကတော့ရန်ကုန်မန်းကုန်နေပိကဲ အာနာကိုနေပြီးလုံနေရရှိပိုက်တယ်ရနောက်တစ်ဖက်က AUG ဆိုရဲ ARP အဖွဲ့ကလေးတော့နေပြီကသူတို့တီးကလေးတော့အဲဟောဆိုရတရအနေနဲ့နေပြီကသူတို့ကဖွဲ့ပြီးအလုံးလုံးနေဆိုကတေဇာမလန်ဆွေးပွေးတွေဖွဲ့နေကပထမဦးအနေနဲ့နေပြီကဒီ တနိုင်တကာလမှာနေဝိကေသူတို့က pro ထော်ရအတဲအာဒီ wake up ပြန်လောက်ပြီးဖို့ဆိုတာကအသူတို့ကိုအရှင်မာတမန်ဝိကေတခုလေလုံးပဲပဲနေတော့အကိုရက်တရာပြေလကရက်တရာဆိုကေရအရှင်မာတခုလေတော့နေပြီကအကောင့်တခုလေမပေါ်နေတဲ့သူတို့စာဆိုခါကျွန်တော်တဲ့တနိုင်အတွေ့တော့ထင်မှနေပြီကေ wake up ပြန်လောက်ပြီးဖို့ဆိုတာတော့မဖိုက်နေ ပထမဥက္ကတော့ဖိုက်ဖိုက်နေလဲမနာအကိုအနေနဲ့တော့ကလုံဝကိုနေပဲအစာနာပြောင်းနေပဲမလားဟုတ်ပါရဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာစိတ်တက္ကရာခသူရောအာနာကိုမရဏအရာလူနေတယ်ဆိုဆိုပဲကျွန်တော်တို့ပိုခိုင်ဆိုကလေးပရောလာခရအမှန်အတိုင်းလေဟုတ်တယ်လို့ပရောရာပိုလာဟိုဒရာနင်းကဒီ စိတ်တက်စိတ်တက်မှာတဆောင်ပြိကတဆောင်တဆောင်ပြိတဆောင်ပြိသူတီကို pro quitting ဆိုတာတီကိုတွေ့ရတယ်စိတ်တက်ကိုတယ်မဟုတ်ဘူးအဲမဟုတ်ပင်နဲ့ arrest အဖွေပြူစောတီဆိုရီပြူစောတီဆိုရီအဖွေတီကိုဖွေပြီးဒီဆန္ဒပြစိတ်တက်စိတ်တက်ကိုကန်ကွာနေတဲ့လူတီကိုလိုက်လိုက်လံဖြားစီဖို့အတွက် ပြူစောတိအဖွဲတစ်ဖွဲကပေါ်လာတယ်အလူတီကလေရိုးရိုးအဝဲသားနဲ့ရပဲဆိုတာတေချာတယ်ဒီတခြားတတမီဒီယာဒီကတက်ကသူတို့ကိုစိတ်တက်ဤကိုပေါ်မွင်ဖော်ထားတယ်လူတီဖိုက်တယ်ရပဲလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ခါကျွန်တော်တို့တွေအမှန်တိုက် bracket လိုက်ဖို့လို့ဆိုခါကြီးတနကအမင်းခွမ်းမှာဒီတနိုင် break ရေကောက်ပြီးလောက်ပြီးဖို့မလောက်ပြီးဆို sorry ကို နခကိုကျွန်တော်တို့ခိုင်စောပရလခရပဲလုံးဝမလုပ်ပြီဆိုဆိုသည်သေချာနေပြလားလို့ဒေပြူစောတိအဖွဲကိုပရိခန်အဖရန်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရေကျော်သန်းအနေနဲ့ဇာပိုင်သဖော်ရပါလိမ့်မသိဟုတ်ပါတယ်အခုတော့ကဒီလာရှိစိုက်အနာသိနေစိုက်ကောင်စီအနေနဲ့ဗမာနိုင်ငံရေးကို ဗမာပြည်သူတိကိုဇပ်ပေကင်တွေလေးဆိုဆိုကိုတစ်ချက်ရှိလောက်ပြေဖို့ဆိုလို့ရှိကြကြီးတိုင်းရသောနေမေတိမှာသူတို့ဆိုနေပြီးတော့ကြီးအလွန်အကျွံအာနာဇောက်ကိုသုံးပြီးမှသူတို့နေပြီးတော့ကြီးဖြိုခွေးခရတယ်ရောက်အချင်းတို့ကဗမာလူထုထိဆိုကိုချောဆတ်တော့ဆိုနေပြီးတော့ကြီးမထောက်ခခဲ့အဲလူမျိုးပြီးဝါဒကို100%လက်ကန်ထောက်ခဲ့တယ်ရေကြီးအခု nividage duro ti so nividage စိတ်အနာသိမှုတိဆိုပြူစောတိဆိုရီကိုဖွားလေးနဲ့မမလူထုကို brand ပြီးမှ nividage အနာစာတိကိုထိချောက်ဖို့ grant လာတယ်အရှောတိပွန်လျော်လေရတရာပြည်ရဲ့အချိန်မှာ nividage record ပွဲ brand လေးចောင်းပါဖို့ဆိုရီသူတို့ရဲ့ဂတိကဝက်ကို nividage brand ပြီးမှ nividage ခြေခြေပနိုင်အောင်ပြည်သူတိနာလည်မထူနိုင်အောင်ပြည်သူတိရဲ့ nividage ယုံကြည်မှုကိုနေပြီးတော့ကေဇာဘယ်ပြောဆိုကေကတိကဝတ်နဲ့ယုံကြည်မှုကိုလွယ်လွယ်နဲ့ right ချို့ဖို့ဆိုဆိုလမ်းစဉ်တရက်ကိုသူတို့ lock down ဖြစ်တယ်ရေတော့ကအခုကဇာဘယ်ပြောလဲဆိုကေခဲအဆဆနိုင်ပေါမမဆိုနေပြီးတော့ကေတန်ရတော့အပဗမာလူထုပေါ်နေပြီးတော့ကအနိုင်ချောင်းမိမလိန်လာတွေဒီစစ်တက်ဆိုနေပြီးတော့ကေအသွန်ပြောင်းလာတယ်စစ်တက်အာနာရှောင်စနေတာဖြစ်တယ်လုံးဝမဖိုက်နိုင်တကယ်လို့ရတရာပေးလို့ ရေကော့ဖွေပန်လေကြံပါတီတန်အောင်တမဗမာလူထုတိနေပြီးတော့100%လက်ခံပုံမောအရှက်ကနခန့်ကွေးလိုက်ခိုင်အရှက်ဒီဘော်လျော်လေးနေပြီးတော့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တိရဲ့ကစားကွက်တစ်ခုရာပဲဒီအရှက်ကလေဗမာပြည်သူတိကနေပြီးတော့ကွန်ကွန်ကော့ကော့နော်လီဘရီကြီးအမရမဲကိုသူတို့နေပြီးတော့ကိုချောင်းစားတော့တရတော်တိအပေါ်မှာထားပြီးကေဒေတော်လည်းတဲ့ကိုဆောင်ရွက်ကြတော့ခါ သူတို့အတွက်အကျိုးရှိလိမ့်မယ်။အေတဲရဆိုလို့ရှိကခဲ့တာအလုံးဝအကျိုးမရှိနဲ့။ rate ကောက်ွေးလေမကြောက်ပါနဲ့။ရလောက်ပါကျွန်တော်ပြောပါဟုတ်ပါရဲ့။ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အာဘလို့တော့ကကျွန်တော်တို့စိတ်တက်ဖတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်တက်ဤပြုလုပ်ပုံနဲ့စိတ်တက်ဤနိုင်ငံရဲ့ဝေကရငေးစောကိုဂရိအောင်လုပ်နေဆိုဒီကိုတွေးလာရတယ်။ဆိုတော့ကဒီနဲ့စိတ်တက်ဤ လိန်လေကောက်ကြိတ်တိမကောက်ရနေလန်တိနဲ့လောက်ခေါစီတနကပလကရဒီလူမျိုးကြီးဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒကိုဥတည်ပြီးလုံနေတယ်အဲလက်ကင်ထားတယ်သူတို့ပဲအုပ်ချုပ်ဖို့ဆိုပြီးရီရီချဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့စိတ်တက်ကိုဝေဖန်ပြီးရဆိုပြီး NUG ဆိုရရေကောက်ပွေးအောင်နိုင်ရအမန်နဲ့ရေကောက်ပွေးကို အမတ်ရေကောက်ခံအမတ်မဟုတ်တဲ့လူဒီပါပူပေါင်းပြစ်ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ NUG the National Unity Government လို့ဆိုရင်အဖွဲ့ကိုစိတ်ကြည်လာဝေဖန်ဆောင်ပါတယ်။အင်းနိလာချီသူတို့အေးလောက်ဆောင်ချက်ကနိုင်ငံငင်းချမ်းဖို့တန်သာရီအခွင့်ကဏ္ဍအစောလောက်ထိရနိုင်မှုရှင်းပြီးဆော့ဆော့ကိုပါကိုသိန်းထန်းတဲ့အနေနဲ့တခြားဝေဖန်ပြစီလိုပါတယ် ဟုတ်ပါတယ်ဒီ NUG ဆိုတဲ့အဖွဲ့ CRPH ဆိုတဲ့ပေထောင်စုလက်တော်ကုစားပြုကော်မတီကနေပြီးပေါ်ပေါက်လာတယ် National Unity Government လို့ခေါ်တယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဆိုပြီးပြန်ထားတဲ့အဖွဲ့ကလေသူတို့တခုတည်းတော့မှန်ရှာကတော့ခါသူတို့အဓိကတော့ NLD အာနာပန်ဒေရရှိရဲ့ပန်ရမလို့ပဲညတော့တဲ့သူတို့မှနှီးမျိုးစုံနဲ့လှေးပြီးခဲ့ နိုင်ငံတကာကအတိမတ်သူတို့ကိုပြုအောင်ဒီလိုဗမာပြည်သူတွေကို CDN အစားရှိလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ဒီပြည်ကအခုတခါ site တဲ့ထောင်လို့ဆိုပြီးက People Defense Force ဆိုပြီးကပြည်သူကာကွယ်တဲ့အစားရှိတော်ဒီနဲ့ဒီပြည် Federal Army ထောင်ဖို့ဒီပြည်တိုင်းရသားပြည်သူတွေတိုင်းရသားတော်လှန်ရေးတဲ့အလုံးငါတို့ဝိုင်းတိုက်ပြီးခဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အဲတမန်ကတော့ခါနေနေသူတို့မှလည်း KS ကအခုချိန်ထိနိုင်ငံတကာအတိမဲ့ပုခွန်တိတဲ့မရှိနိုင်ငံတကာကအလုံးအတော့ခါဇိုက်ကောင်စီကတန်တမန်ဒီနဲ့ဆားဆင်ပြီးအလုပ်စားလို့နေဆုံးမှာပါတယ်။ရေရသူတို့မှာတော့လင်းစားပြောင်းနေတဲ့ for private ပဲဆိုကြအခုနောက်ဆုံးတတော်တီရာတွေသူတို့ကဥမဟုတ် CDN လုံးနေဆာဆာမတီကိုတခါလေးလာစားအပေးပြီးဖို့လည်းရပိုင်ပုံစံမျိုးလေးအာမခင်ရှာတိမျိုးစုံပြီးနေဆိုတွေ့ရပါတယ်။သို့တော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကဒီ site ကောင်စီဘာမှာ ကံဖာအဖွဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရခိုင်တက်တော်ကိုဇိုက်ကောင်စီကကြီးညာခိုင်းပုံစံမျိုးနဲ့ကြီးညာပြီးကျွန်တော်တို့ကိုပရပတာတာ problem ထင်တယ်နှိမ်နှောင်းဖို့ဆိုပုံစံကိုတွေးနေရပါတယ်ဆိုကြရ NUG ကိုတိုင်ကလေသူတို့လိုလာတောင်းတတယ်ဇိုက်ကောင်စီကိုဖျောက်ချပြီးသူတို့အာနာပရင်ရရှိရတော့တစ်ဖက်ကတိုင်းရတာတီကိုစီရုံဖို့လိုရတော့ ਨੇ တခါတည်း Federal ပြည်ထောင်စုတည်ထောင်ဖို့ပဲတခါတည်း Federal Army တည်ဆောက်ဖို့ဆိုဒီ plotting တော်ကလေးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဒီနိုင်ပေါင်းချင်းလိုက်ကျော် research target တွေတိုင်တလာနာကင်ပုံစုံနဲ့အရန်ကဒီထောင်ထောင်ကိုရကိုစီပြည်နိုင် recovery ကအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့အမင်းတီနဲ့ NCGUB ရပိုင်အစားရှိအရာသူတို့ပိုင်အစိုးရတီနဲ့ဥပဒေပညာရှင်ပုံစုံ ပါဝင်ပြီးရေးဆွေးထားခဲ့တယ် Federal ပြည်ထောင်စုအခရိကန်ဥပဒေမွန်ဂရန်မွန်ဂရန်ပါရန်ရှမ်းကိုတော့မသူတို့ကင်ကွေပြီးခဲ့အသုံရှားဝိုင်းလာဝိုင်းတဲ့တီမျိုးရေတာဆိုမျိုးမရှိတော့တွေ့ရပါတယ်တစ်ဖက်ကလေသူတို့မှာခေါင်းဆောင်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ခေါင်းဆောင်ဖိုင်နေတုံးသမရာဦးဝင်းမြင့်ခေါင်းဆောင်ဖိုင်နေတုံးသူတို့မှာရပ်ပိုင်ထေထားပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ဒီသဖို့ထား assignment တွေကလေဇာတိမင်းတွေအခုထိကျွန်တော်ဒီနေ့မသိနိုင်ဆိုတော့ ။ရောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကိုယ်တိုင်ကလာနာကင်တော်လှန်ရေးကိုကင်းကွက်တဲ့အဲပန်မျိုးအပြည့်အကျဒီပြည့်ဆိုင်တဲ့ကောင်းကောင်းပူပေါင်းပြီးမှကျွန်တော်တို့တိုင်းရသားအထူးသဖြင့်ရခိုင်တဲတော်တို့ရခိုင်ပြည်သူပြည်သားတွေကိုအပရက်တင်ငေါခိုင်ဒီဖိုက်ပါဆိုကသူတို့ဤအမှန်တကယ်လာတာလဲဂျာမန်ကျွန်တော်တို့သူတို့မှာတော့ကအာနာပရင်ရရှိရတော့ဒီမျိုးစုံပြဖို့ဗျာရီဆိုကိုပေါ်ဖို့ အခရင်တွေပေါ်မူတည်ပြီးကစားဖို့ညက်ပိုင်ရမှာပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အာ NUG အစိုးရလောက်ဆောင်ကင်လောက်ကုန်ကင်ပုံဖြစ်တဲ့ကိုလေကျွန်တော်တို့အဲကိုသိန်းထွန်းဆန်ကထောက်ပြလာခါဆိုတိကိုတွေ့ရတယ်။ဒါတော့ NUG ဒီ prolong မှုဒီက ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့လမ်း ground ထားမှာနေနေလားဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့အများဤဆန္ဒပဖို့အရာလူတယောက်ဤဆန္ဒမပါပဲအတန်းအကျက်ကင်လေမကင်လေစနိုက်ကိုဒီမိုကရေစီလို့ခေါ်ရလေကျွန်တော်တို့ကအကရန်အဖန်သိရတယ်ဆိုတော့ခါဒီနေ့ NUG government လောက်ကုန်ကင်ဖို့ CD သူ NG NUG government အောက်မှာပန်ပို့ကူညီတယ် CDN လှုပ်ရှားမှုတိဆန္ဒပြတဲ့လူတိကကောင်သူတို့ pro တွေ apro နဲ့အလုပ်ညီရောင်လားဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုရောက်မရောက်အာကိုခိုင်ဆိုးအနေနဲ့တခြားသုံးသပ်ပြပါအခုကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအခင်းနဲ့မှနေဝိကေတဲ့ NUG ကနေပဲကဲပရမ်ပပရိဘိအစိုးရအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အနေနဲ့ပဲနေပဲကဲကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်ဖို့ဆိုကဲဟောပရိဒွန်ထဲမှာလောလောမရနေပဲပရမ်ပကိုထွက်ပြီးကဲလောလောနေရတယ်ဘောဖိုက်နေယကုလသမဂ္ဂကိုနေပဲကဲအစီရခံထားပြီးကဲအင်ထောစုရှိတ်စင်နာသုံးစုရခိုင်နှုတ်အပလောက်နေပြီကရောင်းပိုင်နေပြီကသူတို့ကနေပြီကလူပေါ ပြောနိုင်စနာခရောင်းတဲ့ဆောင်းရမွေးတည်လာနေဖို့ဆိုပြီးကရောက်ပကန်နာသူတို့အလူခံပြီးကရာအရာနေပြီးကတဲ့ကိုစေခုရွေးကောက်ပွဲကနေပြီးကရာစင်ဝအစိုးရဖွင့်စာပဲရောက်ပဲပရမ်ဘာကနိုင်ငံတကာကနေပြီးကအလူခံပြီးကလောဖို့ရောက်ပဲမလားရေကအခုနေပြီးကပေထိမှာຫນွေဥဒေါ်လာရေးဆိုပြီးကအခုစန္ဒပရာမုန်တီ CDI မလုံးမုံတိတန်နေပြီကတကယ်တမ်းအစိုးရတရဒီမိုကရေစီနီးစနစ်တရနေပြီကသူတို့ကြောက်ပုံဖို့ဆိုကပြည်သူတိကိုနေပြီကဆန္ဒမပြပြည်သူကိုရကစိတ်တဖက်ကပါရလူတရေသားစနေပြီအရာသတရေသားစနေပြီကလုံးဝဟိုဖက်ကလည်းမကန်နေအဖက်ကလည်းမကန်နေနေပြီကသူတို့ဖက်ကရန်သူပိုက်လာရဟိုဖက်ကကလည်းဘင်္ဂလေးတော့နေပြီစိတ်တဖက်ကအဖက်ကိုရန်သူပိုက်လာတယ် ယခင်ဤသူဘက်ကိုဆန္ဒပြဖို့မှာပါပိုင်ကလေးပရိသူတိဇနေဘက်ကစိုက်တာဘက်ကိုပါတယ်ဆိုဘက်ကရာဒီဖိုင်လကရယကအစုံပဒမန်နေဘက်က CDI မလောက်တယ်ဒီဆန္ဒပြတဲ့လူတိကဟိုလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးကဆန်ဆန္ဒပြတဲ့တော်မကအခုကသူနာမတွေ့ကြသူရန်သူဆိုပြီးကအောင်းနုကိုပရိုသတ်ပြည့်စည်ရအဲညင်ရှင်မဖိုင်ရအဲရောင်းပဲကန္တာတိဖိုင်လာတယ်အိမ်တိကိုပရိုသတ်တယ် is a significant democracy နိစနိုင်အရမမရာယာတကယ်တမ်း democracy ကိုလိုချောက်တဲ့လူတယောက်စားပါရှောင်လူပါမပါရှောင်လူနဲ့ is is ဆိုဆန္ဒပြရပေါ့အသူတို့ protest ဆိုကတော့ငိချိုင်းဆိုဆန္ဒပြရဆိုအပလော့တမျိုးအလောက်တမျိုးပြိုက်တယ်ရေဘိကေ NUG ဆိုတဲ့အစိုးရဖွဲ့တဲ့စကားတနောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီကိုသိန်းတော်ဇာပလော့လခစားပဲဇာဥပဒေနာ ညာသူတို့အစိုးရတရားဆိုကဥပဒေတစ်ခုကိုကယ်ပြီးအလောလောရာကိုဥပဒေမူတစ်ခုငါတို့ဒီဥပဒေရာနေပြီကငါတို့တိတ်ပြီကိုအုပ်ချုပ်ဖို့ဒီဥပဒေနဲ့နေပြီငါတို့အညီလို့ဖို့ဆိုစားတာနေပြီကအတိကအညာပေါ့ရောက်ပဲမဟင်ခါပဲနာဇာတုကိုဇာဥပဒေနဲ့အုပ်ချုပ်ဖို့မှမသိနောက်ပြီးကဖေထရီဒီမိုကရေစီလို့ရောက်သူတို့ကအော်တယ်တကယ်တော့ရောက်သူတို့မှဂုတ်ဆုံးနေတယ်အောင်ဆန်းစုကြည်နာ ဝင်းမြက်ရောက်သူတို့ကနေပိတ်ကဲဒီမိုကရေစီနဲ့ဖေတရေလို့អော်ထော်တယ်ရောက်သူတို့ကအစ္စကောက်ကရောက်သူတို့ဘက်ကရိုင်းလာအဓိကကယေခပရိသူတိကိုနေပိတ်ကဲအရတနောတတိဗမာတနောတအပါဝအရတနောတတိကိုပါလာဖို့အတွက်သူတို့ဖက်ပါဖို့အတွက်မဲလုံးပြီးတတ်စလားကိစ္စစားတကယ်တည်းအဟုတ်အမှန်လားအဲဆဲဆဲရဖို့ is a disaster ရင်နာပဲလို့ အဓိကကပိုရိုးကနေပြီးကဤသူတို့တိလောက်ဆုံးစေတိကြတာငါတို့ကလိုက်မှမရောက်လို့ပဲငါအနေနဲ့သုံးစားမိတယ်ဟုတ်ပါကျေးဇူးပါโอเคโอเคပါရေကအခုကျွန်တော်ကျွန်တော်ကဒေရှောင်းမှာပတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်စိတ်ကြဝန်လို့ proper ဒါပဲလို့ဆိုတာက NLD ကိုနိုင်ကိုက ဒေါ်ဆူရုကရန်ကထားတယ်ဇာပိုင်ကရန်ကထားတယ်လေဟာလားဝေကဝဒီအစိုးရလောက်လွန်ခရငါ၌အစိုးရလောက်တည်ရှင်ခါဒီမိုကရေစီကိုအယံလုပ်ဖို့ဒီမိုကရေစီကိုရဗိမဖေဒရယ်ကိုလုပ်ဖို့လို့ပြောပါသူတို့ကဒီဒီမိုကရေစီသူတို့ဤဥဆောင်နေတဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရယ်ရေမှန်ရှာစီကကျွန်တော်တို့လူနေစုပြိဿတိုင်းအောင်ပါတီကိုသတ်သတ် flood တော်ထဲမှာအနိုင်ကြောင့်ရလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားမဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ပြန်ခင်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ကိုယ်စလေတိကရလွှတ်တော်မှာဗမာလွှတ်တော်မှာအဆိုတောင်ဖွင့်အဆိုတောင်ဖွင့်ဆိုကိုမေခွေပလိတ်တွေခါတယ် NLD ကရေမေအမြအနိုင်လားသူကမေးများလူသားနိုင်စတဲ့ဆိုလို့ဟင်းကခဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းတော်သတိလူနေစုဖိုက်တဲ့ ပမာမဟုတ်သောတိုင်းလာသောတိတိကလက်ခံတော့မရလို့ကျွန်တော်တို့ကသုံးသက်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကသူတို့ဒီဒီအပရိုတမျိုးအလုတ်တမျိုးလုံနေကြတယ်ဒီတော့အဆန်စကြီးပရိုလခရီရေမရှာကဇာလီဒီနေ့ NUG လို့ pro လေသူတို့လောက်ဆိုတာကဇာလီကဲညီမှုမိလားမိလားကျွန်တော်တို့ဆန်းစိတ်ရပါဘူးသူတို့က NUG ကဇာကို ဥတီပိကေစဖောတာလောက်တယ်လေမြန်မာနိုင်ငံမှာ NUGT ကိုနိုင်ကိုကလေတော့တပါတီအာဏာရှောင်စနစ်ကိုလာရီလာလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်သုံးသပ်မိတယ်ဘယ်တော့က DNUGP လေတော့တနကပလကပဲဒီဖွဲ့စည်းပုံခေခံဥပဒေကဇာပိုင်ရှိတယ်တိုင်ဝမ်ပါတီအခွင့်ကဏ္ဍကိုဇာလောက်ပြပါမယ် problem မ bro မပရရိခါကျွန်တော်တို့သူတို့တိကိုမျက်စိဇုံမိတ်ပိတ်တယ်အစွာလောက်ယူနိုင်ဘူးလေ background အခုလက်ရှိသူတို့ဤလုံရက်ကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ပြရဖို့လို့ဆိုခက်ကြီး CDN လောက်ပြီးကဆန္ဒ bracket တွေ current ပြည်သူတိကိုကျွန်တော်တို့တခြားလက်ခဲ့ပါမယ် current ပြည်သူတိဆန္ဒ bracket ခါလက်ဒီ KNU ကပါဝိုင်းပြီးကဆန္ဒ bracket ကစောင်းလျှောက်ပြီးရရှောင်းကိုဆန္ဒစိတ်ဆိုးရက်ကို ကျွန်တော်ဖိုင်ရမယ်လားဆိုပြီးကစိတ်တက်ကနေပြီးကဗမာစိတ်တက်ကနေပြီးကစိတ်ကုံစီကကရောင်ပြေသူတိမောင်မြတ်စွာကိုဒုက္ခတွေဖဲ့ရင်လှုပ်ပလိုက်တယ်ဆိုတော့ကကရောင်တို့ဒုက္ခကြားနေတာဆိုသူအသူကုံကြားရတယ်လေ CDN လှုပ်ရှားတယ်အခု NUG အစိုးရကိုအတွက် supporting လုပ်တဲ့လူတွေဖိတ်တယ်ဆိုတော့ကသူတို့ဤဒီနေ့အရှင်ကသူတို့တိစီဒုက္ခရောက်နေရတယ်ကရောင်ပြေသူတိကိုမကူညီပဲစီကို faithing စကားရှိမပရောသံမပရောဘင်းနဲ့နောက်ဆိုင်နေကိုနေခေါန့်သိပါလေအောင်အေရှောင်းကိုပြေခေါန့်အပေါင်းကျွန်တော်တို့ဒီတန်ရောင်သားပြေသူတည်တည်အင်းနီ NUG ကိုအစွာလောက်ထိလက်ခံယုံကြည်လို့ရပါဘူးလေဆိုဆိုကိုရိကျော်သက်အနေနဲ့ချက်ချောင်းပြပြပါကိုရိကျော်သက်ဟုတ်ပါတယ်အဲကောင်းကောင်းကြီးနေပြီးတော့ကြီးကွန်ကွန်ကွာကွာသုံးသက်ပရလာရီလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလိုပါတယ် အခုဒီ NUG ဆို NLD ရဲ့ကိုဖော့ပါတီတစ်ခုထွက်တယ်နံပါတ်1အချာနံပါတ်2အချာက NUG NUG ရဲ့ခေါင်းဆောင်တီ group ကန်ဆိုစီအတူလေးခရစ်လိုက်တဲ့ခါအောင်ဆဲစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့ကဖတ်တယ်ရေကကျွန်တော်တို့နောက်ကို brand ဆောက်ပြီးမှတစ်ချက်လောက်ပြစ်လိုက်မယ် NLD အာနာရာရီငေါနိုင်စေနိုင်အတူတောင်းမှနေပြီးတော့တယ် လက်တော်ထင်ပါဒိုင်နာသတိကဏ္ဍကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်တောင်းတော့ခဲ့တယ်ဆိုကိုကျွန်တော်ပြစ်လိုက်တယ်ကအဓိကရခိုင်အရေးဖက်ကြီးရခိုင်ပြည်မှာအေလောက်ကြီးအဆောင်တော့တိုက်လျက်ဒီနဲ့ဘုံကရစ်နာတိုက်ခိုက်နေဆိုကိုအခု NU NUG မတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရလက်တော်အမက်တီကနေပြီးတော့ရခိုင်အရေးကိုကိုချောစာတော့တခွန်းမပရောတိအပရောရခိုင်အရေးငို့တိုင်းရတော်ကြီး ဒီမိုကရေစီကိုလော့နေတယ်အပမဖိုက်တော့ဆိုဆိုကိုတစုံတရာဆွေးနွေးခါစော်မိတွေပိုင်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်တွက်တော့အမေဒီဆွေးနွေးစော်ကိုတောင်မှလူအများစုဖိုက်တယ်မမလွှတ်တော့အမေဒီလက်ရှိ NUG NUG တာဝန်ကြီးလူတိပရဲ့အသော် process တိပရဲ့အလုံးပေးချိုင်ဆိုကဣဒရူတိဆိုဇာဘေဘောပရောပရိုတိုင်းတော်အရေနဲ့ပတ်သက်လာကြီး တဘောတမောလူမျိုးကြီးဝါဒတပါတီအာနာရှောင်စနိတ်ကိုသူတို့နေပြီးတော့ကေဥတီတွေသူတို့လက်ရှိစိတ်အာနာရှောင်တဲ့နေပြီးတော့ကေအာနာဇာလောက်ပဲလူလူအာနာဇာလောက်ပဲရရတရားတော်အရင်နဲ့ပတ်သက်လာကေသူတို့တပါတီအာနာရှောင်စနိတ်လောက်ဝကလေးအောက်ချော်တွေနေပြီးတော့ကေဒီပုံစံကိုပဲသူတို့လာတယ်ရေကအခုနေပြီးတော့ကေကျွန်တော်တို့ဒီအခုတော့ကိုတန်းဖေ project မှာဒီ NUG အမက်တိဆို ငကူက NLD လွှတ်တော်အမဲလောက်ကြည့်ရဖြစ်တယ်သူတို့မှာ NUG ဆိုတာတန်ရသတိကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးကဇာပုံစံမျိုးဖွင့်စစ်အုပ်ချုပ်ပုံနဲ့ဇာပုံစံအခွန်အရေးလောက်ဖို့ဆိုဆိုကိုအခုအချိန်ထိသူတို့ဆိုနေပြီးတော့ကမချပြရတဲ့ပိုင်းလာရှိကရောင်မှာဖက်နေတဲ့ CDN NUG ကို supporting လုပ်ပြီးကနေပြီးတော့ကရသူတို့ဒုက္ခရောက်နေကဲအခုတော့ကိုသက်ပဲပြောလောက်ခရီးပဲ ဇာမလေးကိုချောဆာတော့ statement တစ်စောင်ထုတ်ပြီးကေကယောပြည်သူတည်းရဲ့ဒုက္ခကိုနေပြီးတော့ကေကူညီပြီးဆိုဇာမလေးထိုနည်း၎င်းပြန်ရခိုင်ပြည်မှာနေအတိုင်း NLD အစိုးရလာထားတော့ကကျွန်တော်နေပြီးတော့ကေသီးမီကြက်ခတ်ဆိုကိုယွန်းသူတို့နေပြီးတော့ဟေးလို့မခေခါရေကေသူ NUG ဆိုနေပြီးတော့ကေအတိုင်းတော့ပြည်သူတည်းအတွက်ခိုင်လုံတွေပြတ်သားတွေတိကျတွေမော်ဝါဒတဲ့ကို takali chali bomo yezone turuti so nibi toge zabro so ge tapati ana shang sanai ra phai de so so ကျွန်တော်သုံးသက်လို့ဟုတ်ပါတယ်ကိုတန်ဟုတ်ပါတယ်ကျေးဇူးပါကိုရိညာကကျေးဇူးပါဘုရားကကျွန်တော်တို့ဒီ NUG အခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အဲသူတို့ဤမူဝါဒကကျွန်တော်တို့အားလုံးသူ crossira သလောက်ဆိုခါကေစိတ်အာနာရှောင်း a, a grandpa sequencing ဖြတ်သိ pro pro thing လေးလို့ပြောထားတယ်ဝေ့ကွာထားတယ်စိတ်ကောင်းစီကိုအသိမှမပြုလို့လေးဆိုထားတယ်အခု NUG အဖွဲ့က CRPH ကိုပေါ့ NUGD သူတို့ဤ NLD အချုပ်ကြခံနေတယ်သူတို့ခေါင်းဆောင်တိနိုင် လမ်းလွေမှုများဖိတ်နေလေလားလို့ကျွန်တော်သင်တရားဖိတ်နေဒါဖြစ်လို့သင်တရားဖိတ်ကလေးတရှင်ကမန္တလေးမန္တလေးဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဒေါက်တာဇော်မြတ်မောင်ရေအခုလက်ရှိ NLD ဒုဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရတဲ့လူပါသူအဖန့်ကြသူအဖန့်ကြနေကြလေစိတ်ကုံစင်ကဖန့်ထားတယ်ရာရှောင်းကိုသူတို့ကနေပြီးအယူခံ အာမခံမှုတုံနေကောင်းသည်စိတ်တက်စိတ်ကောင်စင်ကိုသူတို့အသိမဲ့ပြုပြီးကြတော်မှာအစိုးရလို့အသိမဲ့ပြုဆိုနေမတူနေလားဆိုတော့ကိုကျွန်တော်အာကိုတိထွက်တဲ့အနေနဲ့ဇာပိုင်သဖော်ရပါလိမ့်မသိအချက်မို့ဟုတ်ပါဘူးအကိုတန့်ဖေထောက်ပြဆိုကောင်းအောင်ကောင်းပါဆိုရင် NUG နဲ့ CRPH ကနေပြီးခဲ့ 2008ဖွဲ့စည်းပုံလုံးဝပြစီလာပြဖြားပိုက်ပြဆိုပါတဖက်ကလည်းစိုက်ကောင်စီတွေလုံးဝတရမောရအဖွဲ့အစည်းဖိုက်တယ်လို့စိုက်ကောင်စီကိုသူတို့ပြပန်ကြီးညာထားပြီးဖိုက်ပါဟုတ်ပါတကယ်ရတရှိန်ဒီမှာပဲသူတို့သူတို့တကယ် NUG ဟိစီနိုင်ငံဥဆောင်ဒေါ်ဆန်စုကြည်ဖိုက်ပါအပြည့်သမရ ပုံဝင်မြင့်သူတို့မှထားပါချုပ်ကရနှစ်ယောက်လုံးတယ်စိုက်ကောင်စီလာထင်းမှာအဖန်ခင်တို့ရှိနေပါချုပ်ကရသူတို့တွေကောင်းဆက်စုကြည့်ကိုယ်တိုင်ကရှင်းနေရှင်းရဲ့ဘောင်းစုံနဲ့ဒီစိုက်ကောင်စီကဆွေထားတယ်ဆွေရှာတိကိုဖေရှောင်းဖို့ကိုးစားနေရေကရရရှာတဲ့အလိုလျောက်နေပြီးဒီစိုက်ကောင်စီအုပ်ချုပ်မှုကို can unicorn fight တယ်သူရိတရစီရန်ခရမ်ကို can unicorn fight တယ် ယသူတို့တရားဝန်လေဆိုကြတယ်တနည်းအားဖြင့်အလိုလျောက်ငွေခင်ပြီးသားဖိုင်နေပါကျွန်တော်ထရိုက်တင်ကတသက်မှာဖယ်လိုက်ရဆိုတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအခုသူတို့ကိုပြောက်ပါတို့ကမမရစိုက်စင်းကြောကနေပြီးနောက်တစ်ခေါက်ကလူကိုထောလာပြီးစိုက်စစ်ခွန်ပူဖို့တရားယုံတာခွန်ပူဖို့ဆိုပြီးပေါ်လာဆိုကိုကြည့်ရပါတယ်ဆိုရဲရှာတဲ့ချုပ်ခါမှုတစ်ခုလုပ်မှာပါ ဆိုတော့အချရအခုထောက်ပြခိုက်တဲ့အတိုင်းတနည်းအားဖြင့်သူတို့ဒီဖောက်မှာလုံးနေတဖွေးနဲ့အဓိကခေါင်းဆောင်လို့ထားပြီးအဖွေးဒီနဲ့လုံးနေဆိုတည်းအလုံးတွေစီမကိုက်ဝါမကိုက်ပုံစံမျိုးကြပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့ပိုင်ထောပါလက်တွေသဘောကတခုခုပရော့ခွန်ရတယ်ရပ်ပိုင်မျိုးပုံစံအခရင်ထားတခုကြတယ်သူတို့ဒီလုံးနေအခုလာရှိလုပ်ငန်းစဉ်ဒီနဲ့ တော့အောင်ဆန်းစုကြည်တော့ပေါ်လာဖို့ဆိုဒီနေ့ဇာပိုင်ကြားခဲ့မယ်ဆိုတော့တော့မခံမဲ့နိုင်ပါသည်ဆိုတော့အဲ့လိုမရေတာဆိုတည်ရမှာပါဟုတ်ပါကျေးဇူးတော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်သူတို့ဒီအင်းนี่ကျွန်တော်တော့ဝေဖန်ဆန်းစိတ်လိုက်ဖို့လို့ဆိုခါကေအပရော့တမျိုးအလုပ်တမျိုးဖိနေတယ်အပရော့တမျိုးအလုပ်တမျိုးဖိနေတယ် NUG မှာ အခုကိုနိုင်ကိုကလည်းတော့တယ်သူတို့ကိုနိုင်ကိုကလည်းတော့တယ်သူတို့အပွန်ထဲမှာအခုဒေါက်တာဆာဆာပြောရတမျိုးပြောတယ်အခုဒီမှာကအမေရိကမှာဟိုကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်အာသူတို့ process နဲ့လမ်းလွေးနေဆိုတိကိုတွေးရဆိုတော့ကသူတို့ကအစောလောက်ထိတောင်းခံနေကိုလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေအချမ်းကိုခေခံအဖရာသူတို့မှလေဒီ စိတ်တက်မှာစိတ်တက်ကိုတဲပြတ်တယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်သူတို့တီကိုနဲ့ကိုကလေတဲပြတ်နေလေလားလို့လေခံစားမှုနေဆိုတော့ကသူတို့ဤ group မှုဒီအစွာလောက်ထိဒီစိတ်ကောင်စီကိုဘေးဖေပြီးကစိတ်ကောင်စီကိုဆန့်ကြောင်ပြီးကသူတို့ခေါင်းဆောင်ကိုနဲ့ကိုကလုံနေစောကို မဆန့်ကြောင်နိုင်လို့ဆိုခါကေသူတို့ခရိကဇာလောက်အတိုင်းတာတော့ပေါ့စောစောကိုကိုခိုင်ဆိုတခြားချေပရောတူတူရှိနေကျွန်တော်အမလောင်က propose ဆိုတော့ခါ sector ကိုတော့ခါ long walk ဖြစ်ရှာလို့မရတယ်တကယ်တော့ဆက်အာနာကနေပဲကအခုနေပဲက2010ရွေးကောက်ပွဲကနေပဲကသူတို့ပြည်တဲ့ပုံစံမျိုးသူတို့ပြီးမှတာပေါ့ पूर्वमपीधर्म्य कालापालोंगो अगो नेबे के जाला पाया दुरो अक्रम फे पुसी फ्राई फ्राई पलो चोन्या न्या साइटा को साइटा का मपी के तखो ले मरा के जगरो nga तथैक्षा प्रोरे रे के जाफे सो के अगो का नेबे के और ဗမာပြည်အထက်ပိုင်းမှာရောအလယ်ပိုင်းမှာရောနေပဲကအောင်လုံး နေစွာနေဖြောမှာရောနေပဲဆန္ဒပရာမုန်တိ အမျိုးကြီးဖိုင်လာကတဲ့ရကဲတိုက်ခိုင်မုန်တိဖိုင်လာကတဲ့လူဒီပြောင်းလေးတော့နေပဲခနိုင်ရာကျော်တိပိကပရစီလာရကဲယစီဘော်တွေကလေးတော့နေပဲအမတမနေပဲကြာတိလာအစောအဆိုင်တိကလေးတော့အမတမပြစီလာဆိုခါအခုရာဂုံရောမှာဆန္ဒပရာမုန်တိကိုတော့မှငရုတ်ပြိကဲ နေပင်အရာကအောင်တော့သူထွက်ပြီးပြရဲအခုဆိုကစန္ဒပရစန္ဒပရလူတိလာဇနာနေပင်ကတန်ခတိကအောင်တော့ပိုက်တဲ့ဂျင်းဂျင်းလပိုက်တဲ့အဲတကယ်တော့စိတ်တာကနေပင်ကရသူတို့ procure လိုက်လာဆိုကရသူတို့စာ2မိနစ်အနည်းများဆုံး9မိနစ်10မိနစ်ယေဘိကစန္ဒပရပြီးကပြောင်းလာခါရတယ်ရလာလာတိအဆောင်ကိုရောလကဆိုကပရိသူပါဝမှုမဟိလေဆိုကအေဒရောဇာအေဒေတောလာဇာနေပင်က နောက်ပိုင်းမှာလုံပေါ်ပေါ်လာပေါ့အစစ်ကပိုက်တယ်ယောဂအဓိကကတော့ခတကေတာယောသူရောဗမာစိတ်တနာနေပဲကယောသူရောအဓိကငေါအမလောင်ပေါ်ဖို့ဆိုကြတော့ခရှောင်းအဖို့ရှောင်းအဖို့ဆိုဆွေးနွေးတာပေါ့ဆွေးနွေးပြီကတကေတာယောသူရောပေါ်တော့တဲ့တနိုင်တာကာလမှာနေပြီကယောရွေးကောက်ပွေးလုပ်ပြီးဖို့ဆိုကြအခုကနေပြီက3လကျော်လဲရဆိုကြနောက်ထပ်9လနာ takubaleto nebe ruika ko malopine soka yege yegeleto nebe ge de night that the night na night do dot ma prime lo phai nei pho atwet so ge e duro na swe nebe ge tage tage nebe ge law yua pho yikha ma phai nei pho mraw le ဒါပေမဲ့စိုက်တတ်မပြီးခင်မရပါကျွန်တော်အမလောင်ကိုပြောဆိုပါဟုတ်ပါရဲ့ကျေးဇူးပါโอเคပါအာအဲ NUG အကောင်စက်ကိရှိလောက်အာတခုတူတူရှိတခုလောက်မင်း မိတ်ရှောက်ပါစီကိုရေကျော်စင် NUG ဒီအများအကျိုးအတွက်အလုံးလုံးတယ်လို့လဲဆိုရယ်တချို့ကားတခါ NUG လောက်ဆောင်ချက်ကိုအဲလုံးဝတရားအယုံကရင်ရှိနိုင်ငံရဲ့အမရထုတ်ဖို့ဆိုကိုကြီးလုံနေတယ်လို့ပြောထားတယ်။ဒီချမ်းကိုဇာကိုပရော့လေးဆိုခါကအခုအခုသူတို့မှာ KNU ထဲမှာသူတို့ဒီ Federal တက်မတော်ဆိုပြီးအာတန်ထပ်ပြီးလို့ရှိပြီ။ဟောမှာဟောမှာ6ပွင့်နေဖားမှာကြက်က ကိုရိုရဲရောကလူတီးတွေရရတုံမင်းစနဲ့တိတ်ပွေဝန်နေဆိုတဲ့ကိုသူတို့တက်သူတို့အဲတက်မတော်စားတီတေချာတိတ်တိတ်ခဲနေလေဆိုပြီးက program တီသူဒီနီလာရှိနိုင်ငံရဲ့မှာသူတို့နဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိမရှိကိုလေတခြားထောက်ပြပြီးပါဟုတ်ပါတယ်ဒီဇာဘယ်ပရဘလဲဆိုပြီးလာရှိတဲ့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးရဲ့အဓိကဇက်ကောင်ဖက်တီ CRPH CRPI ရဲ့ညနာဖုန်ကြီးဒေါက်တာဆက်ဆန်ရဟောင်းကဆောက်ပွားလာဆိုက NUG ရေကသူတို့ကနေပြီးတော့ကေစိတ်အာနာရှင်ခြုံရီတွေဆိုဆိုကိုသူတို့ဥတည်တယ်သို့တော့အောင်ဆန်းစုကြည်လွမ်နော်ရီတမဒါဦးဝဲမြလွမ်နော်ရီဆိုပြီးမှကနာဦးကသူတို့ကခရီလန်ကရောက်ခရီလန်မေလာတယ်ရေကဥမာတဘောကဒီ NUG မှာနေပြီးတော့အခုလက်ရှိခေါင်းဆောင်တည်ဆို ကျွန်တော်တိုင်းရသားပြည်သူတီးနဲ့အတေအချာခေါင်းဆောင်တီးနဲ့ညီပေးတတ်တယ်ညှိုးနိုင်တိုင်ပံပြီးကေတဖွားတူညီမှုရထပြေလာရပ်ပဲလေမဟုတ်ရပ်ပဲတိုင်းရသားပြည်နေကတိုင်းရသားပြည်သူသူခေါင်းဆောင်နဲ့ညီပေးတတ်တယ်တဖွားတူညီမှုဂတိကဝဲတီးကနေပြီးတော့ကေလောက်ကလေးသူတို့မှာဆွဲရီမရှိဒီကအခုနောက်တော့ပဲနေပြီးတော့ကေဒီဆန္ဒပြကြောင်းသားတီးဆိုဒီ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတက်မတော်ဆိုပြီး KNU ထစ်မှာတောင်နဲ့တနေရတန်ဖရတော်လန်ဖို့ရေကဟိုဘက်မှာ6ပင်နေပါလေနေပြီးသားကငရိုးတက်ကြီးအေးဇာဘပြောဆိုရီဘောမှာပကြီးဆွေးပဲခိုင်လုံမှုအထောက်အထောက်တစုံတရာမရှိဘဲနဲ့တတ်တယ်မခိုင်လုံမင်းနဲ့နေပြီးသားကသူတို့ရမ်းမဲရပရော်ရီအချောတီပါလီယံလေဇာဘပြောပလဲဆိုလို့ချင်း NUG ရဲ့နေပြီးသားကချက်ရချာတစ်ခုဖက်ကြည့်ပါအရေအချောမရှိ ဇာကနေစလို့လုံးလုံးလုံးလုံးမမသိဒီကအခုနေဦးတော်လရဲမှာဆုံးရှုံးလက်ခရဲဂျီဇက်လူငယ်ဒီအခု CDN နဲ့နေပြီးတော့ကလောက်ပြီးမှနေပြီးတော့ကဒေါက်ခရောက်နေလူဒီပရီဒိုဒီမှာစောဝဲနေရီကြက်တိနေလူဒီအရာတကအလောက်လမ်းနဲ့ပြဿနာဒီကဲ NUG ဆိုနေပြီးတော့ကဇာပဲဖရီရှောင်းဖို့လေအရှောင်းကိုဇာပဲနေပြီးတော့ကပလန်ချဖို့လေ နေချောင်းကိုစိတ်တဲ့နဲ့ရောရောသူတို့နေပြီးတော့အခုတော့ကကိုသိမ့်ထွန်းစင်လို့အဲနိုင်ကကီကိုနေပြီးတော့ကေဒီအဲပရော့ခတ်တွေပိုင်စိတ်ကောင်စီဘာမှနေပြီးတော့ကေတရရောင်ဆိုင်ဖို့အယူခံဝေါ်နေရှင်းနေသည်ငေါနေဆိုကတဲ့ကပေါ့အေသူတို့ဒီရဲ့ NUG ရဲ့စစ်တပ်ရဲ့နေပြီး NUG ပါတီရဲ့နေပြီးတော့ကေလော့ဆောင်ထားကြည့်ဆိုတရောမဝနေလဲမမယ်ရောတဲ့နေပြီးတော့ကေဒေရှောင်းတီရဲ့လော့ဆောင်ချက်ကိုကလစ်ခေါင်းအော့ဖရွန် တခုပန်လေးနေပြီးတော့ကေယုံကြည်မှုမရအတိတ်ပြီမရှိလို့ကျွန်တော်မလုပ်ပါဟုတ်ပါတယ်ကိုတင်ပြီဟုတ်ပါတယ် okay ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့တွေဒီစိတ်ကုံစင်ဖကကိုလေး pancake လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပြီးပြန်ပြစ်တယ် DNUG ဆိုရအခု National Unity Government လို့ကိုရောသူရောကိုသူရော great တော့ထားတယ်အစိုးရရဲ့လောက်ပိုင်ခွန်ကိုလေးကျွန်တော်တို့လေ့လာသုံးသပ်ထားပြီးပြဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့တွေ ရခိုင်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတီအနေနဲ့ဒီမြန်မာကာလမှာခေကိုကိုရောလူတီကောင်းစားဖို့အတွက်ဇာပိုင်ပုံစံမျိုးနဲ့လောက်ဆောင်ရလေဆိုတော့ကိုသီးတဲ့အနေနဲ့ချမ်းချမ်းပြပြပါကိုသီးတဲ့ဟုတ်ပါဒီနေရာမှာဝိဝါဒနည်းနည်းကွေးပန်းနေတဲ့စတီစောစောပိုင်းကကြုံမှာပါတဖောက်ကစိုက်ကောင်စီပေါ်လာဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ ရခိုင်ပြည်မှာအရေးကြီးဆုံးပါတီတစ်ခုဖက်တယ် ANP ပါတီကအရေးကြီးဆုံးလူတယောက်ဖက်တယ်တော့အင်းနုစင်ကိုဆွေးခေါ်လာခါဆောင်ရပါပဲဆုခါအလုံးရမှာရခိုင်ပြည်သူပြည်သားတွေဒီဘက်က ANP ပါတီထဲကလူတိကောင်းဆောင်မိုက်တိပါပြည်သူတိပါအငရုံပေါ်စရာဒီဖိုင်လာပါအဲရှားတိုက်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းပြီး တခုခုအကျိုးရှိဖို့အတွက်ခိုင်ပြည်သူတို့လောက်လာဆို Friday ဆိုတဲ့တဖာပေါ်လာမဟုတ်မရှိကိုကျိုးတို့လောက်လာမသိဆိုတော့တဖွေးပေါ်လာဒီပြီးဇာပိုင်းရကနေပြီးအကျိုးစားကခိုင်ပြည်ကိုတခုခုစိုက်ကောင်စီကနေပြီးရပိုင်း ANP ပါတီ ANP ပါတီကိုစလေကပါခိုင်တော့ ਨੇ တခုခုကောက်ဝင်တော့အကျိုးစားတခုလားဟုတ်လားဒီပိုင်းစပြီးမျောခဲ့တယ်မှာပါ ဆိုကြီးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဟာအစားကောက်ပါကျွန်တော်တို့ရောပိုင်စိုက်ကောင်စီပိုင်ပုံစံမျိုးနဲ့ဒီပုံမှာစိုက်တဲ့နဲ့ဇာတိနဲ့မဆိုလာလို့ပေါင်းပြီးခင်တခုခုရဖို့လို့မျောလုံးခီစော်ဘူးကမှားတယ်လို့မှပါဆိုကြီးလောလောဆယ်အနေထားဇာဖိုက်လေဆိုကြီး AMP က in ပါရခအချိန်မှာ AMP ပါတီကိုရန်ကဝိုင်းထောက်ခံပိုက်ခဲ့တယ်အခြား party song pe sha ara la so phai te su bi ye ge ya ya ga ni bi ge aku 3လမလောက်လောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတခုလေရခိုင်ပြည်တော့အကျိုးထူဖို့တခုခု ANP ပါတီတော့အကျိုးထူဖို့သုံးမလဲရခိုင်ပြည်သူလူထုရခိုင်တို့ရေကျွန်တော်တို့နိုင်ကြော်တိုက်ပွဲဝင်လာခဲ့တယ် ULAA တို့ရေမန်ချဖိုက်တယ်အခိတလင်းစင်နဲ့ဆိုင်အကျိုးထူမှုညီနိုင်မှုတခုလေး ထီချီတော့ရာဖို့အလားလားတခုလေးမမလို့ပါအခုချိန်ထိအကန့်ဖာဥပဒေအဲ့ဒါဖန်ထားတဲ့လူတိအထူးသဖြင့်ပူချုပ်ထွိုင်းမနိုင်ညီတို့ညီမတို့လွယ်ပြီးစုံမမလားပါဆိုရဲချက်တစားခင် bright ကင်ထားရှိဖိုက်တယ်ဆိုရက်ကတိကိုတခုလေး pressure နိုင်ပုံမလားဒီပြည့်ရဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူပြည်သားတိတခိုင်သူတို့အခုဆိုရင် AMP ပါတီထဲမှာဝီဝါလာကွေးပါဆိုဒီဖိုက်လာပြီးနောက်ဆုံးအာငါတို့ရဲ့အေရှာ ကိုယ်စလေလွှဲကြော်မဟုတ်ဆိုတာမျိုးသူကအမျိုးမျိုးအခေအနေဒီရရောင်းတဲ့တို့ဖိုက်လာခဲ့ဆိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုရန်ရှာအဖရရဲ့ဒီ site ကောင်စီနဲ့လာလို့ပူပေါင်းရတဲ့အတွက်နဲ့တနည်းအားဖြင့်လာလို့ညှိရတဲ့အတွက်နဲ့လာလို့အနာကိုကဲတဲ့အတွက်နဲ့ဆိုးရုပ်မှုအန်ဒီကိမှုပြရမှာပါဆိုတော့တဖက်မှာဒီ NUG ဆိုတာကသူတို့လေးရသဘောအတူတူတာရှိလို့မှာပါဆိုရင်သူတို့ဒီကလေးဒီချိန်မှာသူတို့ site ကောင်စီကိုတိုက်ချတယ်ဘမ site တက်ကို print တိုက်ပြီးသူတို့အာနာ ပြန်ယူရှာတဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ဒါနေဆိုဖိုက်တဲ့အတွက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာမဟုတ်တယ်တိုင်ရန်တာဒီအထူးသဖြင့်အခုခိုင်ခိုင်မာမာစိုက်တဲ့ရှိချရတဲ့ခိုင်ရိုးပိုင်လူတီကိုသူတို့ရာရည်နဲ့ဆွေးခေါ်ပြီးခဲ့သူတို့အလိုဆန္ဒကိုရအောင်နေမျိုးစုံနဲ့ပရော့ပြီးခဲ့ဖက်ဒရယ်ပြီးဖို့ထိုရှောင်းပြီးဖို့အရှောင်းပြီးဖို့ဒီမိုကရေစီတွေတော့အားလုံးမှာတာဝန်ရှိရမဟုတ်ကေဘုံနဲ့သူတို့ဝိုင်းတိုင်ရဖို့အထူးထူးအားလုံးပရော့ပြီးခါသူတို့ညီပေါင်းစုံနဲ့ သုံးချဖို့ရမလို့ပါဆိုရင်ရနှစ်ဖွေးလုံးနဲ့နှစ်ဖားလုံးနဲ့ကောင်းကောင်းရှင်းရှင်းနေပြီခါကိုစေးကနေကိုသူတို့ဖောက်ကိုပူလာဆိုမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့တဲ့တူတွေတူတောင့်ဆိုမှုတိကိုလုံးနိုင်ဖို့အရေးကြီးရဲ့အပိုင်းမလို့ပါလာလို့ပူလို့ဝန်လို့ညင်းလို့လို့လို့အနေထားတိမမလို့ပါရဆိုင်ကောင်စီဖားကပါ energy ဖားကပါတော့ခါမာလုံးတိပုံစံမျိုးစုံနဲ့ပြီးပြီခါရခိုင်ပြည်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းဖိုက်တယ်ပညာရှင်တိ ဒီပြည့်ပေးသူလူထုတွေကိုနှင်းမျိုးစုံနဲ့ဆွေလာဖို့ရပိုင်ပုံစံမျိုးမရပါဘူးတော်လောကဆိုကြလေမရဦးမျိုးကိုယူနက်စကိုမှာရှေးဟောင်းအမွေနိုင်ဖရိုက်တရားဝန်ဖြေဖို့အတွက်ဇိုက်ကောင်စီကခေါ်ယူပြီးခါဆွေးနွေးဆောင်မှာရခိုင်ပညာရှင်တိဒီပြည့်တွေလူမှုရေးလုံနေငယ်တွေကိစေးလုံနေငယ်တွေဖွေစီတီကကောင်းဆောင်ပိုင်းတိပါခဲ့ဆိုမှာပါဆိုရချက်တိတွေ မှားရတယ်မလားဗျ။ဒီချက်ကျွန်တော်တို့ကိုမလုံးပြပြီးရင်မလူလာအဲ့ဒီအကျိုးအမဲ့တစီရှိလူလာအဲ့ပါသို့တော်လေရင်အကျိုးအမဲ့တစီရှိကိုပြပြီးရင်မလူလာအဲ့ဒီအကျိုးစာတိပေါ်လာဖို့ဆိုကိုဖန်တီဆိုတာ fight တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်မလုံးပါ။ဒီပြီးအခုလောလောဆယ် ALP ကနေပြီးစိုက်ကောင်စီနဲ့လာလို့ဖိတ်စော်ဆွေးနွေးခီရယ်ပိုင်စတိပြရပါဆိုရဲချက်တိအထူးရှောင်းလာဖို့လို့ရကျွန်တော်ကတော့မရမိပါဘူး ညသူတို့ site council five five NUG five five ဖွင့်ဖွင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ lobby ကဲလို့ပူလို့ပါဝင်ခိခါအဖရရခိုင်ပြည်သူတော့မှာဝိဝါဒကွေးရဖို့စေလုံးညီညွတ်ခံပြပြရဖို့ရောက်ပိုင်အကျိုးစားတည်ရရာပြီကတခါတော့ကောက်မွယ်အကျိုးစားတည်တစ်ခုလေးရလာဖို့လို့ကျွန်တော်မမျှော်လောက်ပါကျေးဇူးတောင်းဟုတ်ပါကျေးဇူးပါအဲကျေးတဝန်ရှောင်းပြပြရတော့နဲ့ကျေးဇူးတောင်းပါတယ်အဲဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ တယ်စိတ်ကောင်စီနဲ့ဟုတ်တယ်လာတွေ့လို့အဆောင်မပြေနိုင်ဆိုပြီးက AMP ဖက်ကလူတီကတကနောက်တွန်းနေလေအရှင်အဲနောက်တွန်းနေလေအရှင်ကိုအခွန်ကောင်းယူလို့ဒေါ်စောမရာဇန်လွန်ရောကရှင်ကက်ခွန်လာဆိုဆိုကိုအာကိုခိုင်စုအနေနဲ့တခြားချောင်းပပစီချောင်းပါတကောမရာ 뭐야저너아무라고나소마라자롱로샹카자디가도가아디가 AMP 파티타이베고소디사이코시마파왕라레아셰나니베게바타마우소네나스누게고소게도가이네아두로자니베게보호코미디အာကနေပဲကဲ အထက်ကုန်းစော်ဘွဲကနေပြီးကရှာမထော်တယ်အရာဖိုက်တယ်စုခဝေတရနေကနေပြီးကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ AMB ဥက္ကဋ္ဌကိုယ်တိုင်ကနေပြီးက is a party ရဲ့မူဝါဒမဟုတ် is a နေပြီးကအာဒေါ်အင်းနစီရဲ့ supporter အပက်ဒီဆိုပြီးကသူတို့က pro လာတယ်ဆိုစားစားအဓိကပထမဦး pro ဇနာ pre pro ဇနာ now pro ဇနာမညီညွတ် pride လို့မရဘူး ဒါပဲဆိုဂုတ်ဆိုတယောက်အလောလောတည်းဆိုတယ်မူဇနိုက်စေကံရနေဟင်ရပေါ့ရေကအခုမဟုတ်ပထမဦးဆုံးနေပဲကဲသူတို့နှစ်စိတ်ကိုစီနပုံစီပို့ဆိုကပေါ့နေပဲကဲပါတီထဲမှာဝိဝဒတက်လို့တတေသောကနေပဲကဲနှုတ်ထွက်လက်ခါကတည်းအမျိုးကြီးနှုတ်ထွက်လက်ခါကတည်းဟာရေကအခုကရေကအခုကရက်ကာလာဇနာနေပဲကဲတခုပဲလေလောလမရာ စိုက်တာကလေးတော့နေပြီးပရိသူတိကိုကောက်ကောက်ရဲဆက်ဆက်သားလာတယ်ဖိုက်လာတယ်ဆိုခါပရိသူနဲ့အတိတ်ကဖိုက်လာက ARB ကကောက်ဆိုပွဲတိတ်စာနေပြီးအခုစာ ARB စာနေပြီးကရခက်ပရိသူတို့ရဲ့နေပြီးကပတိခဲကိုရောက်လာဖို့စာမရောင်လို့သူ့နေနဲ့နေပြီးကအဲပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတယောက်အနေနဲ့နေပြီးကအင်းတို့စင်စာငါတို့သဘောထားမဟုတ်တေဇာဇာနေပြီးကအတူသဘောထားဖိုက်တယ်ဆိုတော့နေပြီးက သူတို့ကရောက်ွယ်နေပြီကထောက်လခရမလားအဲဆိုခါကျေစစနေပြီကသူတို့တကူတေတယောက်တည်းအတွက်သူတို့စီဘော်တွေအတွက်အလုံးလုံးငါဆိုလို့ရဘာလို့အနေနဲ့တုံးတာဆိုခါတေဇော ALB ကသောမရာဇာရောပါဝန်လာဇာကတော့ကသောမရာဇာရောကကြောက်ကစာပယ်လေးဆိုကငါတို့နိုင်ငံရဲ့တော်လှန်ရေးထင်မှာအတူတူလောက်လာတော့အမြောက်ကြီးနော်လေသူတို့က tashimameso rafu soke apa nephu mali to nipike taitu polutiya eh eduroga nemthu temthu eh ရောက်ပဲလူတိဖိုက်တယ်ရင်နာပဲလို့ရောက်သူတို့အရှောင်းရှောင်းအဲလပီမာလဲတော့နေပဲကအရှောင်းရှောင်းနေပဲကဒီအိန္ဒိယဖက်မှာတော့ကတာပရိုနီယာတာဒီဆိုပရိုလို့အော်ပရိုထွက်ခါကိုရောက်သူတို့စာကစကလဖိုက်ကကတည်း ရောက်ပဲဝတ်12ပြီးက12ပြီးတာတိစတခုပဲလေသင်လမရလေရရအောက်ကထားလေတော့နေပဲကရောင်းထွက်လိုက်အောင်ကိုအဲဆိုခါဆိုနအောင်နာနေပဲကမရဇာလောရကရဖွာဝသူတို့၃ယောက်ပဲကြာရကအောက်ကထားကြီးခဲကလေးတော့နေပဲကရောင်းထွက်လိုက်အောင်တခုပဲလေတော့ပြောင်းလမရလေရရသူမတပ်ဖို့တော့လကာကူကပြောင်းပဲရအရှင်မနေပဲကအခုကမရဇာလောငါတော့က ရနေရကနေပြီးကသူကတိုက်တူဖို့အဲရောက်ပေါ်ရမှာငါနေနာသုံးတာဟုတ်ပါကျေးဇူးပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါအဲအရှင်ကလေးအရှင်ကလေးထင်ကျွန်တော်ဖိုက်လာပြီးဖေးလာရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လာရှိရခိုင်ပြည်ထေးမှာနိုင်ငံရေးစက်ကူမကူအရိတ်ကင်းနေဟိုဟိုစနိုက်လေးမဟုတ်ဒီစနိုက်လေးမဟုတ် round နေတယ်အရှင်ကကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်ထေးမှာတရှင်ကဟာတခါကုန်ခရလေလွန်ခရနိုင်တီကဆိုလာရှိစိတ် စိတ်ဖိစိတ်တန်ဒီကိုခံနေရတယ်အရှိအခုကျွန်တော်တို့သီရသလလို့ဆိုခါရခိုင်ပြည်ထက်မှာမုံရိပ်စီဝေါ်ဒန်ဒီလေးကောင်းကောင်းပေါ်မြနေရလို့ကျွန်တော်တို့ graph သိရတယ်တော့ graph ကျွန်တော်တို့ဒီမုံရိပ်စီဝေါ်အခန့်ကန်တာဒီမုံရိပ်စီဝေါ်အခန့်ကန်တာမတိုက်ခေါင်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးစက်ကူမကူကာလမှာကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်ကို အကောင်ဆုံးဖရိတ်အောင် ULAA အနေနဲ့ဇာပိုင်ထင်းသားရလေနိုင်ငံရဲ့တော်လှန်ရေးပိုင်းနဲ့ဒုတိယတစ်ချက်မှာဒီမုံရိပ်စေဝေါကို ULA အနေနဲ့ထိန်ကြောင်ပိနိုင်ဖို့ဇာပိုင်အခွန်လန်တီဘရာဘာလေးမသိကိုရိကျော်တဲ့အနေနဲ့တစ်ချက်ဖေးချောင်းဖေးပြီးပါတကောင်ရနေဟုတ်ပါတယ် ဒီကိစ္စကနေပြီးတော့ကကောင်းဂရီကိုလင်းနာပြီးကသိမ်မွေးတွေအဲ့ဒါတခုထွက်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့စားပြီးမှခရစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိကြတယ်အခု ULAA ဆိုရခိုင်အမျိုးသားတော်လှန်ရေးတရက်ဖြစ်တယ်ရခိုင်မျိုးသားတော်လှန်ရေးတာယာဝါဖရိုတွေရခိုင်လူပေါ်တဲ့တရက်ကိုနေပြီးတော့ရိုင်းဟင်ဖို့အနာဇော့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရခိုင်ဆုံးချုံလောကတွေအနာကိုပြန်ရဖို့တဲ့တော်လှန်နေတယ် တော်လည်းနေတဲ့ဖက်ကြီးသို့တော့အခုအချိန်ကနေပြီးတော့လေရခိုင်အောက်ချော်ရီနဲ့ဗမာအောက်ချော်ရီ grammar စက်ကူမက်ကူကာလာဖက်ကြီးရေကအခုလာဟိနေမေတိမှာနေပြီးတော့လေယာယီအဖရပရိဒအဖွေတော်၎င်းအသောအဖွေစီတော်၎င်းရေဒီကေဇဘရဆိုကေရခိုင်အမျိုးသားအဖွေချုပ် ULA ကတာဝန်ရှိလူတီတော်၎င်း ယာယီ upfront နေမရထိမှနေပြီးတော့ကလိုအပ်ချအရအောက်ချိုရတာဝန်တီကိုအတိတိထမ်းဆောင်နေခဲ့တဲ့ဆိုဆိုကိုအကရန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့သိရှိရတယ်ရေရေကရောအောက်ချိုရတာဝန်တီကိုအကရန်အဖြစ်နိစရာနိစကောင်တာဝန်ယူနေရတဲ့အချိန်မှာဒီမလိုလားအဲ့ဒီမလိုလားအဲ့ဒီဒီဥမာ CD prep round ချပြီးကျွန်တော်တို့လူငယ်တည်းရဲ့ ကိုကြောင့်တရားတိကိုပြပရလာအောင်တယောက်နဲ့တယောက်ညီညွတ်မှုမရှိလာအောင်ယေပိတကအေထက်မှာစိတ်ဝင်ကွေးပြမှုတိထိုက်လာအောင်တဖကဗမာစိတ်တက်တိကအခုဒီစိတ်အဆိုရာဖက်ဒီဒီဇာလေစိတ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ကကျွန်တော်တို့ကိုအောက်ခရေကနေနေပြီးတော့ကအမျိုးမျိုးလှောက်ရှနေခေါ်တဲ့ဖက်ဒီရောဟိုတိမှာဓမ္မအာဇီဝကြားတယ် လုံငယ်ရှောင်းတီးလဲပါတယ်ပါတယ်တမာအာဇီဝမကြတယ်လုံငယ်ရှောင်းတီးလဲပါဘူးအေထစ်မှာဒီဒီအခုရခိုင်ပြည်စက်ကူမက်ကူကာလာထစ်မှာရောက်ပဲလူတီ ground လေးနေပြီးတော့ကအခုဒီရခိုင်ပြည်မှာမိုးရဲ့ဆေးဝါးတီဖန်ဖူးနေဆိုကိုတွေ့ရတယ်ဒီက ULA အနေနဲ့ကလေ double public ဆိုလို့ရှိကကရခိုင်ပြည်ရဲ့အုတ်ချုံတွေကိုအတေအရှာအုတ်ချုံတွေဥပဒေတီကိုစနစ်တကျတောင်းတန်းပြီးပြီးမှနေပြီးတော့ကနေမရထစ်မှာဖန်ဖူး ချာထော်ရီအချင်းကာလာလေမဟုတ်ပါသေးလုံနေတုံလုံစေကာလာရဖြစ်ဒီအတွက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘေသူတိအနေနဲ့ကလေဒီဇာဘယ်ပုပ္ပလေးဆိုပြီးအချောချောရိုင်းပေါကူညီခဲ့ရပါဘူးအချောချောနေပြီးတော့ကေတယောက်နဲ့တယောက်စေးလုံးညင်ညွတ်ပြီးကေတယောက်နဲ့တယောက်ပန့်ပို့ကူညီပြီးကေကျွန်တော်တို့အေအခခခိတိကိုရခိုင်ပြည်သူတိအခခိကိုကျွန်တော်ဖေချောင်းခဲ့ရဖေချောင်းခဲ့ရပါဘူးဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကကောင်းကြီးအရိကရီကာလာတစ်ခုဖက်တယ် ဒီကာလကိုဖက်ကျော်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာစီးလူညီညွတ်မှုဒီအဓိကဖြစ်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရကစိတ်ကောင်စီကြီးဆိုကျွန်တော်တို့ရခိုင်နေမရထိမှာမူရဲ့စေဝါစီတွန်းပြီးကြီးကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်ကွေးပြမှုဒီဖက်အောင်သူတို့လောက်လာဆိုကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲ ULAA အနေနဲ့ကတော့ခါဇာပေပုဂ္ဂလိဆိုကေသူတို့ပလန်ချပြီးကထိမ့်သိမ့်ပါပေါ့ A graph ကာလမှာကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်နေပြီးတော့ကစိတ်ဝင်ကွေးပြမှုဒီ မဖိတ်အောင်ဖဲ့ရဲ့ပြဿနာကိုနေပြီးတော့ကေတရားနဲ့တရားနေပြီးတော့ကေဆွေးနွေးတိုင်ပေါ်ညှိနှိုင်းပြီးမှနေပြီးတော့ကေကျွန်တော်တို့ pressure တောင်းရလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အဲအဲသုံးသက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုသက်ပြီတာလီဆိုမြူပိုက်ထားပါတယ်။ sorry ပါကျွန်တော်တို့ ယနေ့ရခိုင်ပြည်ဤလရှိနိုင်ငံရဲ့အခရေအနေ data မကတူတက်ကောင်းဝင်လာဖို့အတွက်ပြည်သူတိအပါဝရခိုင်တက်တော်ကိုဇာပဲ message မျိုးပြချင်ပါလေကိုသိန်းထန်းတဲ့အနေနဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ရခိုင်တက်တော်ကတော့အာထူးတလေ message ပြဖို့မလို့ထောင်ပါဘူးသို့တော်ငါလည်းပဲရခိုင်တက်တော်အနေနဲ့ အဓိက UL လေးအနေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအပိုင်းဒီကိုတနည်းအားဖြင့်ဝန်ရောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ပခိုင်ပြည်သူတိဒီ graph ထဲကိုလာရောက်တဲ့အခါမှာလွှဲလိုက်တယ်အားလုံးအောက်ခေအသီးသီးကအဆောင်းအဆောင်းအဆောင်းအဆောင်းတော့အဲတာဝန်ရှိရလူတီရရေရှားသာခေါ်ပလေပေဝတနည်းအားဖြင့် တကယ်တည်းသူပြည်သူလူထုကိုကင်တွေနေရမှာပြည်သူလူထုနဲ့သတ္တတွေမကြရတော့ဘူးအုပ်ချုပ်သူနဲ့အုပ်ချုပ်ခင်ပုံစံမျိုးအခုကျွန်တော်ဗမာပြည်ဗမာအုပ်ချုပ်ရေးကိုရခိုင်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့လှေထိုးုံတဲတဲမဟုတ်ပဲနဲ့ဥပမာအုပ်ချုပ်နေလူကိုလှေလိုက်တယ်ဖားလိုက်တယ်ရခိုင်ဗမာတိဗမာစိုက်တက်က ခြားထားတဲ့ဗမာကိုလိုနီကခြားထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်နဲ့လှည့်ထုတ်လိုက်တဲ့အဆောင်မျိုးထတာလွင်အမှန်တကယ်တရားမျှတမှုတိကိုယူဆောင်လာနိုင်ရဲ့ဂျေဘရဲအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်နိုင်ငံတကာအဆောင်မီပုံစံမျိုးကိုအစထိုးနိုင်အောင်ရခိုင်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအစိုက်ဖိုက်အောင်တရားမျှတမှုတိတည်တည်ရှာရှာပါလာအောင် ကောင်းကဲမဲ့ပြီးကြီးအလှူဆောင်ဖို့အတွက်ဆိုင်သာလှူဆောင်ရဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဒီခိုင်ပေသူဒီဖကလေးအထူးသဖြင့်ကတကူကောင်းမဆင်ဖို့ပါနော်ကျွန်တော်တို့မိမိကိုကြိုးထားကျွန်တော်ရခိုင်ပေသူအများကိုကြကိုကြိုးအထူးသဖြင့်ကိုပဲဝန်းကြောင်အာကိုရောကလူတီ အဲ့လိုအမြအကျိုးကိုစီအရန် craving ဟာအလုံးလုံးခဲ့ဖို့တော့အကောင်ကောင်အရေးကြီးတယ်လို့ပြောပါဒီပြီးတူနဲ့တူစေတနာအမှန်ထားပြီးကျွန်တော်တနာပေါ်အတိုင်းဘမအုတ်ချုပ်ရေးကိုရခိုင်ဒီကနေပြီးအစထိုးဝန်ရောက်အုတ်ချုပ်စော်ထစနိုက်တစ်ခုလုံးကိုဖာထုတ်ပြီးခါရခိုင်ရိုးအုတ်ချုပ်ရေးစနိုက်နိုင်ငံတကာအစမ်းမီလူအခွန်အရေးအဓိက အခရိခင်လူအခွန်အရေးတီကိုအာမခံပြီးနိုင်တယ်တရားမျှတမှုကိုလုံးဝဘာမလိုက်ပြနဲ့ဆုံးဖြတ်တီးပြီးနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီကိုလုံးယူရပါဟုတ်ရပိုင်အခုလေကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွန်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွန်မိမိကိုယ်ကိုပရာသင်ခွန်ဆိုပြီးကောင်းကတဲ့တိုက်ကြတယ်သူရပိုင်တိုက်ခရအဖရာရားလာရရားလက်ဒီမိမိကိုယ်ကိုမိမိတို့အချမ်းချမ်းအုပ်ချုပ်ရခံဖိုက်ပါ ဆိုကြရပိုင်အုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေတရားမျှတမှုအရှိဆုံးလုံးဝဘာမလိုက်ပဲနဲ့အမျှတဆုံး the rule of law လို့ခေါ်တယ်ဥပဒေဤပြချင်းလိုက်တဲ့ဥပဒေအလုံးလိုက်နာခဲ့ဖို့လို့တညီတညွဲ့လေးကိုရောမှာ private ကိုမလို့မှာ private ကိုဒေတာမှာ private ရောက်ပိုင်ဆိုတိကိုအထာမှာဥပဒေအထာမှာတရားဝင်မရှိဘဲနဲ့ပြပြတသားနဲ့ မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ဘာမလိုက်ပေးနဲ့အာဂတိလိုက်စားမှုတိကောင်းတယ်လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုရာဖို့တော့အထူးတတိထားပြီးကိုစားရဖို့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အခုပဲ proper ရဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုသင်တယ်နော်အာကိုခိုင်ဆိုရှိပါသေးလားမသိဟုတ်ပါဘူးအဲရေကကိုခိုင်ဆိုအနေနဲ့လဲ အာကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်ပြည်ထဲမှာအခုကျွန်တော်တို့ ULA တက် ULA တက် AA တက်တော်ကတော့ဟာအတိုင်းတာတစ်ခုထိကိုဒီကြောင့်အဆောင်ကို round နေတာဖိတ်တယ်တော့တော့ data မကအောင်ပန်းဆွဲခုနိုင်ဖို့အတွက်ကိုအခုအနေနဲ့စက်ကဇာပိုင်တိုက်တွန်းမှုမျိုးပြီးနိုင်ပါဘူးလေတိုက်တွန်းပြပါ အဲအခုအချိန်မှာတော့ကဗမာတိကားလေးတော့နေပဲကအကြတိသူတို့အနာလုံးငါတဲ့အချိန်မှာရခိုင်ဘက်ကနေပဲကစိုက်မျက်နှာကမလှစ်လာနေနေဖိုက်နေအဲအချိန်မှာငါတို့တိစားနေပဲကရခိုင်စိတ်တက်ကိုနေပဲကအဓိကကနေပဲကအောင်းအောင်းဟိရောနေပဲကငါတို့ကအဓိကလောရာပေါ့ takaibre ma se khanaim ro ne he se khanaim ro le zo ma ne be ke akhri kong yu ta ne be ke maro adika ka prautya ni sanai na ne be ke maro lo ra bo ye ke adika ka priyesu afan ko maro na thon ra bo priyesu afan ko na thon ra bo ula aa ka ne be ke adika ka ကိုရိုရှာမထရရခိတလမ်းဆိုင်တိုင်လာနေအချိန်မှာအင်းနဲ့ရခိုင်ပေထဲမှာ psychosociality ပေါ်မြတ်နေအေဇတိကိုလည်းတပတ်တလန်ကမရောပရိတုတိနပေါ်ပြီးကေရှောင်းထောရဖို့ဒါပဲဆိုကပရိသူမလိုလောတဲ့ဇာတိကိုကိုရိုတီကနေပြီးကအောင်းတော့သူဝမ်းဝမ်းပြီးကအလောလောက်ကကိုရိုဖက်ကအမြောက်ကြီးအုံလောလာဖို့အခင်နဲ့တည်နေတယ်ရေကအဓိကကစိတ်လေးကိုကြည့်ရနေပြီးကလုံနေပြီးကအိုးရှုံးရဲ့စနိုက်ကိုမလုံပင်နာ ဆိုကလေးတော့နေပဲကကိုရိုဘက်ကဟာဝဲဒီပိုက်လာပေါ့ယနာပိုက်လို့ဇာပေါ်မဆိုပရိသုအဖန်ကိုနေပဲကတမတော်အနေနဲ့နေပဲ ULA နဲ့နေပဲကနော်တော်ပေါ့နော်ဆွန်ရပေါ့ပရိသုထိမှနေပဲကထောက်လန်နဲ့တန်ပိုင်တီတော်ရပေါ့ဆိုခါ ULA ထိကိုဝန်လာကတည်းတရှိုးကယောကပရိ ULA ထိကိုဝန်ပြီကပရိရောထိမှနေပဲကတဲ့ဩကထလောက်ပေါ့အောရှောဝေမှုတီလောက်လာပေါ့ အဲအခွန်လေးရာရာတလောက်အချိန်မှနေပြီကဲသူတို့ကဒီဗမာတိနိတုအရှင်ကဗမာအုပ်ချုပ်ကတဲ့အစ်မှာရောက်ပဲနိတုနေပြီကဲသူတို့ကလောက်လာနေတယ်ရောက်ပဲရတိကိုကိုရောကနေပြီကဲစနေတဲ့ကြနာအီလူတိကိုပြန်လို့ထီကြတာပေါ့အဲရောအုပ်ချုပ်မှုဒီကဇာလုံးနေလေဇာပဲပြောင်းနေလေသူကရလူတိလောက်ဆိုရှယ်ကြောင်းနေပြီကဲကိုရော ULAA ကိုထိခိုက်လာတဲ့ရောက်ပဲကန်တာတဟင်းရရနာပဲလို့ဇာဘောမစောအုပ်ချုပ်ရေးမှာနိုင်တဲ့ကြာနာနေပြီကေလောဘီကေဒီအုပ်ချုပ်ဖို့အခိုင်ပြေကိုအုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်အစိုးရတရာဖွဲ့စည်းဖို့ဆိုကေအဓိကကသူတို့မှလေ ULAA အနေနဲ့လေးတော့နေပြီကေငါတို့ဒီပုံစံဒီစနိုက်နဲ့နေပြီကအုပ်ချုပ်ဖို့ဆိုရဲတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနိုက်တစ်ခုကိုနေပြီက သူတို့ရှာပရတာပေါ့ငါအနေမလောင်စကရပိလောက်ပြီးမှတာလျောင်းနေတဲ့နေပြီကစနေတကြနဲ့နေပြီကဟောအစိုးရတရာပိနေပြီကဖိုက်လာပေါ့ရသူတို့ကတော့လောက်ချုပ်တဲ့တော့အခုခိုင်းဆိုသူတို့ကခိုင်းဆိုအခုသူကအသူမှကအခုအဲအုတ်ချုပ်ဖို့အုတ်ချုပ်ပုံစနေတွေကိုပြည်သူတွေကိုထောက်ပြဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူး အခုရန်အဆောင်ကိုရနိုင်ဖို့တော့ကိုရောမှာလေဇာပိန်ပုံစံမျိုးနဲ့ကိုပရိစုကိုအခုရထားတဲ့အခွန်လေးကိုလက်ဆုပ်လက်ကင်မပရုတ်ပင်းနဲ့ကြံရဲ့ဖန်ဆိုတာရှိဆိုကိုလိုက်ဖန်ဖို့တော့ကိုပရိုလိုခရမ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မိဆိုတာအဲဟုတ်ပါဘူးကိုလည်းတော့ကျွန်တော်ကနေပဲကအဓိကကတည်းဟိုဟာကွက်တိမဖိုက်ဖို့အတွက်နေပဲကျွန်တော်က progress ပဲလေဆိုကအဓိကကတည်းကိုရိုတဲ့ sanaitajana nibige de rakai prema nibige tanaga hika bloka sabe second time ne zalong ma nibige longchung or nibige khiko yu ne bu lore yaga onlong wo nibige sanaitajana or the divirana nibige de koro phaka long so la ba ko le ho ba ye law ba ya chin ba do ka okay ba chee ta ba chee ta ba ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ကိုလာဆောင်ကန်သင်ငယ်ချောင်းတယောက်က pro ပါတယ်အာရခမီဒီယာမှာ pro လို့ရှိကြ ULAAA ကိုတိုက်တွန်းပြီးပါဒါပဲလို့ဆိုတာကအေနိရခိုင်ပြည်ထဲမှာတိုက်ပွဲမဖိတ်တဲ့တော့ကောင်းတယ်ငိမ့်နေလေလို့တချို့ကထောင်ခဲ့တယ်ဆော့ကစိတ်ထဲမှာမလုံမလောက်ဖိတ်တယ်ညအတော်နဲ့ ULAAA အေနိလက်ရှိကင်ထားဆိုပြီးငါစေရာကင်နုခနိုင်စေရာကင်နုကင်ထားလို့ရှိကနားပြန်ကတရာရာကင်နုပြည်အောင်လာမဆုတ်တဲ့ ULAAA ကင်နေအောင် cruiser ပြပါလို့တိုက်တွန်းပြပါလို့ကျွန်တော်ကို အာဒီအာရခမီဒီယာကတဆောင် profit ပါလို့ကျွန်တော်ကို pro လို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့တွေ any asian ကကျွန်တော်လေးဒီမင်းခွန်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တစ်ထက်တည်းကြပါဒီဒီတိုက်တွန်းချနဲ့လက်ရှိရခိုင်ပြည်ပြည်သားတိနေနေလေလို့ဆိုခါကလေးတော့ရခိုင်ပြည်တွန်းထဲမှာဟင်းနေလေတက်ဖို့တက်မှုတည်တည်ကရခိုင်လူထုမကြိုက်တဲ့နေလန်တိကိုဘေးဖေးပဲလုံးဝရခိုင်ပြည်သူရောင်တွန်းထဲမှာ ခိုးထာဝရခိုးအောင်နိုင်တယ်တဲမတော်သားရခိုင်တက်တော်သားတီဖိုက်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုဒေတာမကဆလာကရူဇာပြပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေတာက program မှာကရယံတိတ်တွင်ယံကျွန်တော်တို့ရခိုင်အနာကလာရှိမြန်မာနိုင်ငံရေနရခိုင်ရို့အနာကဆိုရယ်စကားဝိုင်းကိုဒီမှာပါနေဖို့ကံပါအဆုံးကလိုက်ပါရယ် ကျွန်တော်တို့ဌာနမှုငါတော့ခခိုင်မောင်ဖိတ်ပြီးအေဒီတာကတခါကိုသင်္ထန်နဲ့ဖိတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အစီအစဉ်တောင်ဆသူတန်းပဲဖိတ်ပါတယ်အားလုံးရခိုင်ပြည်သူပြည်သားနာအာရခမီဒီယာဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတာသာပြည်သူတိဘေးပြဝေကွာပြီးလိုရာစန္ဒတလုံးတော့ပြေဝနိုင်ပါစီလို့ program ရအားလုံးသာစွာလေပါသာစွာလေပါသာစွာလေပါ